Okłamałem was. Tylko dwa języki. Bardzo dobrze. Okłamałem was, no. Tylko tyle chciałem powiedzieć. Um. No. <laughs> Spróbuję jeszcze raz. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś indziej muszę patrzeć. Okej. Okay. No. Okej. Okay. On tu jeszcze chyba nie przyjdzie, dopiero potem. Poszedł sojusz, czy nie? Chyba tak. E, zapomniałem o nim. nie mogę zamachnąć myszką dobrze. E, dobra. Myślałem, że to ten, ten, ten, ten czarny się robił. Ten, ten, no... Nie wiem, jak on się nazywa. Zamykaj to. Dobra. Na razie chyba nie muszę w ogóle wentylacji wyłączać, bo widzę, że... No bo w sumie, bo, no bo prądu jednak mi trochę to żre. Gdzie on poszedł? Tu jest, dobra. Muszę wyłączyć szybko tą wentylację na chwilę. Dobra. Nie wiem, czy jest jakiś skrót klawiszowy do tego. Pewnie nie ma. Dobra. Jezus Maria. Się... To był już dźwięk, że poszedł? Tak. Ech. Nie wiem, chyba mi energii nie starczy. Albo może? Nie, chyba nie. Chyba nie starczy. Chyba nie. Ja mogę, nie, nie mogę tego wyłączyć przecież, no bo kurde... Kamer, kamer nie będę miał. Albo może się uda. Akurat teraz jak muszę wentylację włączyć. No on jest tu. Jeszcze trochę, no. Uch! Dobra. Ja chyba dam radę. <laughs> tak troszeczkę, tak ledwo, ledwo. Dobra, wyłączam. O, udało się. Nice. No, spoko. Spoko.